Waktu lalu, Cristiano Ronaldo mengawali dua laga dengan cukup luar biasa kepada Manchester United dengan gol-golnya. Melihat performanya, sangat mungkin Ronaldo akan kembali dimainkan dari menit awal dan akan jadi tumpuan di lini depan. Apalagi sekarang kondisi Cavani kabarnya masih meragukan. Cristiano Ronaldo juga akan jadi andalan setan merah untuk bangkit dari kekalahan mengejutkan dari Young Boys di Liga Champions kemarin. Sementara itu, opsi West Ham di lini depan justru jadi sangat terbatas. Menyusul kartu merah pada pemain Mikhail Antonio pada saat melawan Southampton, tampaknya Nikola Vlasic akan didorong ke depan untuk berperan sebagai false 9. Seperti Manchester United, West Ham juga harus tampil di kompetisi antar klub. Eropa pada tengah pekan ini, julukan The Hammers pulang dari lewatan ke markas Dinamo Zagreb dengan kemenangan walaupun punya waktu istirahat lebih singkat.